ҳафтаи калхозобод таве мо ина бозори коммунизм омадем скутерро тамошо мекунем скутер чанд шид ака ҳафазор ҳафсад аву газ чанқа савдо кард ҳафтумитара ҳадуданеш мешинагиш амқа ё қимат мада 7200 yaptı. 7 yarım takıldım yerim hala yanında. Yapri. Var mı? Kuramızda. Matarol çarşı takoyi. Matarol çarşı. 1 sazo. Çarşı kadar. Savdo şiddet. Savdo şiddet. Savdo şiddet. آیا شما چند شده که؟ چورده تا؟ چندش کده من شما را؟ این هم شما چورده از شما بوده یه تلفن را خاموش که در کار باشه من نماز را میزنم ای چند شید سکوتر سکوتر چند شید سکوتر چند شده؟ ҳавоя шумо чанд шисте скутер чанд шида шумо ҳафтодсад бо савдо мешава дасанш нормали бу ҳафтодсад бо савдо мешава ай шумо чанд шида ка ҳафтодим савдо мешава ҳафтаре мо савдо мешидай скутер чашид скутер ҳафазор ягон дард надорад мешидаги шамқа ё бо савдо мешавад то чанд қадар 140m가 매셔 어? 어? 140m가 매셔 어 아니 뭐지 아시? 잠깐 사오듯이 하프다? 어? король души. qancha bo'ldi motorola assalomu alaykum yaxshimisiz sakkiz yarim yangi ekan bu texpasport biron nimasi bormi Нешпо деди нархи нака? 8. Нархини қанча дедингиз ака? Нархини қанча деб ўрдингиз? 8.5. 8.5. Булага жой қанча кейин? 21. А. Демадор тамом, навино. Дерина. Дина бачаҳо, бозори коммунизм аст. Дарсо тамоша кардем марҳамат ба канал обуна шавем партита такнем дар кора бисонем бачаҳо ба камхозобод тв хушомадем